Stab anders und stell dich anders hin. Jobo, falscher Film, Mann. Jo, wer seid ihr eigentlich? Aber wieder... Jo, chill doch mal, ist unfair, Mann. Scheiße, die Bullen! Junge, was geht hier ab, Mann? Kaum, lass einfach weiterkämpfen.